туруктуу термелүүлөр боло турган дагы бир механикалык системаны карап көрөлү ийкемдүү тилкенин бир учу кысылган келгиле экинчи четине ургула таякка таасир этүүчү аба каршылыктын күчүнөн термелүүлөр тез өчөт суу тамчылап турган таякчанын бош учуна кран коебуз тамчылардын бөлүнүү моменттерин таякчага ылдый жылганда ага түшө тургандай кылып тандап алалы ошондо тамчылар жарым жартылай механикалык энергиясын таякчага өткөрүп берет жана термелүүлөр өчпөйт